ሰላም ሰላም ተመልክቶቻችን ዛሬ ምርጥ ምርጥ የተባለ application ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስሙም አዶቤ ሮም ይባላል። ይህን application እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። application ኡም በፎቶዎች ማቀነባበር ይሆናል ማለት ነው። አሁን አሳያችኋለሁ። ወደ application ኡ እንግባ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የፎቶ ምልክት መጣና plus ምልክቱ አለች። እሷን እንነካለን። ከዛም በኋላ የምንፈልገውን ፎቶ እንመርጣለን ማለት ነው። የምንለቀውን ፎቶ የፈለግነውን ይቀነባበርልኝ የምንለውን ፎቶ እዚህ ላይ አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ፎቶ ትንሽ የፈለግኩ ፎቶ አላገኘውም። ለዛ ነው ትንሽ የቆየሁት፣ ይቅርታ። ይኸው ፎቶን አግኝቼዋለሁ። አድ እንለዋለን። ከዛ ወደ እዚህ ጋር አርባ ነው ያለው ኦል ፎቶ የሚለውን ማለት ነው። ትንሽ እየዘገየብኝ መሰለኝ። ፎቶ ገባ ይላል። አሁን message ነገር ይኸው ፎቶ እንደምታዩት እዚህ ጋር እነካዋለን። ወደ ፎቶ እየገባ ነው። ከዛ በኋላ በቅድሚያ የምናደርጋለን ወደ light እንገባለን። light የሚለውን እዚህ ጋር ታዩታላችኋል። እዚህ ጋር light ምትላለች። light ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ light ዋን ቀነስ እናደርጋታለን። አያችሁ የፎቶን ውበት ከች ያደርገዋል ማለት ነው። የ light ዋን አንድ ነጥብ አስር ላይ እናደርጋታለን minus ማለት ነው። ከዛን contrast የሚለውን ወደ 44 45 እናደርገዋለን ማለት ነው። highlights ምትለዋን ደግሞ minus ማይነስ ሰባት እናደርገዋለን። ሻዶው shadows የሚለው ደግሞ ወደ minus 23 የፎቶን ውበት እንዲያመጣው ነው። ከዛን ከዛን እዚች ጋር መጣና 26 እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛን blacks የሚለውን ደግሞ blacks ከዛን 41 ላይ እናደርገዋለን። ከዛ ወዴት እንሄዳለን? ወደ color color የምትላለች እሷን አጠገቧ ማለት ነው። color ውስጥ እንገባና እዚህ ጋር mix ምትላለች mix ዋን እነካታለን ማለት ነው። ከዛን ቀይ ላይ እዚህ ጋር ቀይ ላይ ያለው እሷን ምልክት አያችሁ የሰውነት የልብሷን ልብሷን color ምን ያህል እንደቀየርኩት ከዛን እዚህ ጋር መጣና ያ በቃ እዚህ ጋር ስንት አደረግን? የመጀመሪያው ላይ 20 ከዛ 35 ከዛ minus 28 አደረግን ማለት ነው። ከዛ ወደ ቢጫው እንሄዳለን። ብርቱካናማው ለማን ፈልግ። ከዛ እዚህ ጋር ብዙ ባንነካው ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነው color ኡን አ እዚች ጋር አ luminance የሚለውን 15 ያኛውን 46 ያኛውም ዜሮ የምታደርጉት አንድ የምታደርጉት ችግር የለም። ከዛ ወደ ቢጫ እንሄዳለን። ቢጫውን ወደ minus አርባ ሁለት እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ minus 22 ሁለት እናደርገዋለን የሁለተኛውን። ከዛ luminance የምትለዋን ደግሞ 17 እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ወደ አረንጓዴ እንሄዳለን ማለት ነው። አረንጓዴ ላይ ደግሞ ይቺን ሙሉ እናደርጋታለን፣ ዘጠና ላይ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ቺን ሃምሳ ዘጠኝ ላይ ከዛ minus 29 ላይ እናደርገዋለን። ከዛ ወደ ሰማያዊ እንሄዳለን። ሰማያዊ ላይ እንገባና የሰማያዊውን ድምቀት minus 50 ላይ እናደርጋታለን። ከዛ እዚች ጋር 72 እናደርጋታለን። luminance የምትለው ደግሞ 36 minus እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ ወደ አረንጓዴያማ እንሄዳለን። ደመቅ የምትል አረንጓዴ እሷ ደግሞ የሰማዩን ውበት ነው የምትይዘው። አስራ ስምንት እናደርገዋለን አስራ ስምንት ከዛ minus ሀያ እናደርገዋለን። ከዛ ሉሚነስ ላይ ደግሞ አስራ አራት minus ከዛ ወደ ቀጣይ ያለችውን color እንሄዳለን። አስራ አራት ላይ minus ማለት ነው። አርባ ከዛ ቀጥ ያለችውን ቺን ከስር ያለችውን አነካም ይቅደሙ በቃ minus 34 46 35 አረግንና done ምትላለች እዚች ጋር done እንለዋለን። done ካልን በኋላ ወደ effect እንላለን። አጠገቧ effect ምትላለች እቺን 18 ላይ እናደርጋታለን። እቺን ደግሞ ሀያ ላይ እናደርጋታለን። ከዛ እዚህ እቺን ደግሞ አስር ላይ እናደርጋታለን ማለት ነው። በቃ ከዛ በኋላ detail የምትላለች እሷን እነካታለን። እቺኛውን አምስት ላይ እናደርጋታለን። sorry እቺኛውን 15 ስድስት ብትሆን ችግር የለም። እዛን እነዚህን አንነካም። noise reduction የምትላለች እሷን እንጨምራታለን። ሰላሳ ላይ እናደርገዋለን። ከዛን ኮላር ኖይዝ ሪዲኩሽን የምትለዋን ደግሞ ቺን ስንት ላይ ዘጠና ላይ እናደርገዋለን። ከዛን የመጀመሪያውን ፎቶ እኔና አስተያየት ትሰጣላችሁ comment ላይ አያችሁ። before ነው ይሄ after ን ተመልከቱት ምን ያህል እንደሚያምር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በየቀኑ ሊደርሳችሁ ከፈለጋችሁ follow፣ like፣ subscribe እና የደወል ምልክቷን ብቻ እንዳይረሱ። save እንለዋለን እዚህ ጋር ከፈለግን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ትንሽ ሴፍም ሲያደግ ትንሽ ይቆያል ለዛ ነው ይቅርታ ብዙ አስጠበቅኳችሁ። በቃ በኋላ save እኔ ራሴ ይለዋለው። እዚህ ጋር ማሳያችሁ ነገር አለ። እዚህ ሶስት ነጠብጣብ ውስጥ አለች አይደል? እሷን እንነካታለን። እሷን ስነካ እዚህ ጋር ክሬት ፕረሰንት ፕረሰንት ምትላለች እሷን እነካለን። ይሄኛው የሚጠቅመው ፎቶ ገና ድጋሚ መቀነባበር አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ በሰራችሁት ቅንብብር ቅንብሩን አንስታችሁ አንድ ፎቶ ላይ ማስቀመጥ ብቻ ነው እንትን የምትብሉት ማለት ነው። በቃ እዚህ ጋር እንገባና ስም እንሰጠዋለን። እኔ ዝም ብዬ ማን ልበለው። ከዛ ሬት እንለዋለን። ማን አሁን ሴፍ ሆኗል። ጨርሰናል ማለት ነው።